پریز دا الوٹاح خداون کی تعریف ہو اور یسو کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم خداوند کے کلام کے بھیدوں کو جانیں گے اور ہم جانیں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق اور ایک آج خاص بات لے لیجئے گا کہ جب ہم خدا کے کنٹرول میں رہیں گے تو ابلیس جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا میرے عزیزو اس بات کو آج لے لیجئے گا اور اپنی زندگی میں آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ خدا کے کنٹرول میں رہیں آپ خدا کی رفاقت میں رہیں آپ خدا کے خادمین کی رفاقت میں رہیں تاکہ آپ آپ ابلیس کو شکست دے سکیں اور میرے عزیزو جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہماری جنگ لڑتا ہے اور میرے عزیزوں ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ جنگ جنہ دی لڑ دا یہ ہوا اور جنگ کدی نہیں ہار دے جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم کسی بھی میدان میں ہار نہیں سکتے اور خاص طور پر اگر آپ ابلیس کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو پھر میرے عزیز و تباہی ہوتی ہے پھر بربادی ہوتی ہے اور پھر ابلیس آپ کو اس گھڑے میں لے جاتا ہے جہاں پر خدا نہیں چاہتا کہ آپ جائیں خدا چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ خداوند کے کنٹرول میں رہیں خداوند کی رفاقت میں رہیں تو خدا آپ کو سرفراز کرے گا میرے عزیزو آج جو ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہیں میرے اچھے دوست بھی ہیں اور میرے چاچو بھی ہیں تو آپ سے ملواتے ہیں ان کا نام ہے بشپ بوٹا گلشن اور وہ چیئرمین ہیں لور کرائسٹ آف منسٹری کے اور وہ ٹوبا ٹیکسنگ سنگھ میں خدمت کرتے ہیں تو آئیے ان کے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے ہیں جی بشپ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے program God bless south Punjab میں تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں اور خاص طور پر آپ منور فضل صاحب کے لیے دعا کریں آپ اور میں وہاں پر جنازے پر بھی تھے ان کی فیملی کے لیے تسلی کے لیے آپ دعا کیجئے گا اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اس پروگرام کے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا آئیں ہم سب مل کر دعا کریں زندہ آسمانی باپ ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں زندگی اور زندگی کی اس لازوال نعمت اور برکت کے لیے خداوند خدا کہ آپ نے خداوند اپنے کلام کی منادی کے لیے چنا ہے ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور خاص طور پر خداوند خدا ہم آپ کے خادم کے لیے آپ کے سورما کے لیے پاسٹر منور فضل کے لیے خدا ان جسے آپ نے اپنی پاک مرضی کے مطابق اپنے پاس آسمانی مقاموں میں جگہ عطا کی ہے ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند خدا اور دیکھ خداوند جیسا کلام میں لکھا ہے خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے سو خداوند تیرے بندہ نے پاسٹر منور فضل نے زمین پر رہ کر خداوند بھرپور خدمات کو سر انجام دیا ہے خداوند تیرے بندہ نے آئیزک ٹیلی ویژن کے ساتھ اٹرنل لائف چرچ منسٹریز کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ تیری خدمت کی ہے ہم اس ساری خدمات کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ تمام لواحقین کے لیے خاص طور پر اپنی پیاری بہن سسٹر پنکی کے لیے تینوں بچوں کے لیے خدا خدا اور اسی طرح فضل فیملی کے لیے پاسٹر انور فضل پاسٹر شوکت اور اسی طرح پاسٹر عمران کے لیے خدا ان خدا سسٹر ریچل کے لیے سسٹر ایسٹر کے لیے اور پاسٹر عامر کے لیے اور پاسٹر رضوان کے لیے خدا خدا میں آپ کی تسلی کو مانگتا ہوں خدا مند خدا اور تیرا ہاتھ مند پورے خاندان پر بڑھے تاکہ ایمان سے مند یہی کہیں مند نے دیا مند نے لے لیا مند کا نام مبارک ہو خدا مند خدا ہم آج کے پروگرام کے لیے آج کے پروگرام کے ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز کے لیے اور تمام ویورز کے لیے خداوند خدا جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خداوند خدا ان کے لیے اور ان کے گھرانوں کے لیے کثرت کی برکت ہو تمام کلیسیائی پاکستان کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں مسیح کے نام سے آمین بہت شکر گزار ہیں بشپ صاحب آپ نے دعا میں رہنمائی کی تو ہم پروگرام کے آغاز میں ایک تعارف دیتے ہیں تو آپ اپنی آپ تعارف پیش کیجیے گا اور اپنی خدمت کے بارے میں بھی بتائیے گا اور اگر آپ کی کوئی گواہی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا آمین فریز دا لارڈ جیسا کہ پاسٹر ندیم صاحب نے کہا کہ میرا تعلق ٹوبا ٹیکسنگ سے ہے اور میں چیئرمین ہوں loves of Christ ministries Pakistan اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے عرصہ سولہ سالوں سے ٹوبا ٹیکسنگ اور اس کے سبربن ایریاز میں میں خدمت پر مشغول ہوں اور نہ صرف نہ صرف میں اپنی مقامی کلیسیاؤں میں بلکہ بہت سی کلیسیاؤں میں خداوند مجھے خدمت کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں اور خدا نے مجھے بیرون ملک میں بھی خدمات کی خدا سعادت دی ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ ہم بائبل کالج کے ساتھ ساتھ ہم بہت سے آؤٹریچز پروگرامز کو یوتھ پر نوجوانوں کی انکریجمنٹ کے لیے پاسو صاحب ہم بہت سے پروگرامز کو منعقد کرتے ہیں جس میں ہمارا جو پیشن ہے کہ کم بیک ٹو ہوم گھر لوٹ آؤ کہ عنوان سے ہم سیمینارز کو کنڈکٹ کرتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں خداون میں آئے ہیں اور ہم اس بات پر شکر گزار ہیں جہاں تک میری خدمت کا تعلق ہے تو میں خداون کا شکر گزار ہوں کہ میں اپنے پورے خاندان میں I am the only one who is serving the lord جو خداوند کی خدمت پر معمور ہے اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ بہت سے uh, میرے عزیز و اقارب جو ہیں اور جب وہ uh, میری خدمت کو دیکھتے ہیں یا مجھے uh, خدمت میں مصروف عمل دیکھتے ہیں تو وہ اس خدمت سے متاثر ہیں اور خدا ان کا شکر ہے بہت سے عزیز و قارب نے بہت سے رشتہ داروں نے خداوند کو قبول کیا ہے اور وہ اب خداوند کے کھیت میں ہیں سو میں ان ساری باتوں کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں آمین پریز دا لارڈ جی ناظرین آپ نے بہت خوبصورت تعارف سنا اور خدا اپنے بندے کو بکثرت ٹوبا ٹیکسنگ میں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں اور آؤٹ آف کنٹریز میں بھی خدا ان کو استعمال کرتا ہے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور بہت خوبصورت یہ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو مسیح کے پاس لے کر آ رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کی منسٹری کو اور برکت دے اور بڑھائے اور اور کثرت کے ساتھ استعمال کرے تو آپ اپنی کوئی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ اپنی گواہی ویورس کے ساتھ شیئر کریں میرے عزیزو انیس سو بانوے میں میں نے خداوند کو قبول کیا جب سسٹر ایلس پاکستان میں اور ٹوبا ٹیکسنگ میں آئیں اور تین روزہ عبادات یہاں پر منعقد ہوئیں اور خداوند کا شکر ہے کہ جب تیسرے دن خدا کی خادمہ غیر زبان میں دعا کر رہی تھی تو I was very young at time تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے خدا کے پاکرو نے چھوا اور میں میں بھی اس وقت بیگانہ زبان میں دعا کرنا شروع ہوا اور پھر میں نے اگلے دن اقرار کیا اور توبہ کی اور میں نے پانی کا بپتسمہ لے کر مسیح کے خاندان میں میں نے شمولیت اختیار کی اور خداون کا شکر ہے تب سے میں آج تک خداوند کی خدمت میں مصروف عمل ہوں کہ میرا ایک ایسا بیک گراؤنڈ تھا کہ جو بالکل خداوند سے دور تھا لیکن خدا ان کا شکر ہے خدا نے مجھے با مقصد چونکہ پیدا کیا تھا اور خدا نے با مقصد طور پر مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا اور خدا ان کا شکر ہے آج میرے خاندان کے لوگ جو ہیں اب خداوند میں آ رہے ہیں اور خدا ان کو قبول کر رہے ہیں اور میں اس بات پر اور اس بڑی گواہی کے لیے میں خدا ان کا شکر گزار ہوں آمین پریز اللہ جی ناظرین آپ نے خوبصورت گواہی بشپ جی سے سنی ہے کہ انہوں نے نائنٹی ٹو میں خداوند کو قبول کیا اور پھر خدا نے ان کی زندگی کو بخشا اور ان کو پاکرو کا بپتسمہ بھی ملا اور انہوں نے غیر زبان بولنا شروع کر دی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور میرے عزیزو آپ نے اگر ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا تو ابھی وقت ہے آپ مسیح کو قبول کریں اور میرے عزیزو خدا چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے دکھ مصیبتیں پریشانیاں جاتی رہیں اور وہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور پھر آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائیں گے اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں رہائی پانا چاہتے ہیں چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو تو مسیح کو قبول کیجیے گا وہ آپ کو بلیس کریں گے تو آج جو کلام ویورس کے لیے خدا نے آپ کو دیا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا تو میرے عزیزو آج ہم کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ ایماندار ہوتے ہوئے یا خدا کے خادمین ہوتے ہوئے جب ہم خداون میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر جو سب سے بڑا فریضہ جو خداوند کی طرف سے ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ ہے بشارت ہم دیکھیں گے آج کے بشارت کی ضرورت کیوں ہے یعنی دی نیسیسٹی آف ایونجلزم اور اس کے لیے میرے عزیزوں سب سے پہلے ہمیں بشارت کو سمجھنا ضروری ہے کہ بشارت جو ہے یہ خوشخبری ہے اور خوشخبری کے لیے جو انگلش کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے گوسپل اور اسے ہم یو این سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے اچھی خبر یعنی گڈ نیوز حال اور خوشخبری دینا جو ہے یعنی جسے ہم خوشخبری دینا جو ہے جسے ہم انگلش میں ایونجلائز کہتے ہیں یعنی کسی کو اچھی خبر سنانا اور مبشر جو ہوتا ہے ایونجلسٹ جو ہے جو اچھی خبر سنانے والا ہے وہ مناد ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں بشارت کی ایونجلزم کی ضرورت کیوں ہے ہم اس کے بارے میں آج ایکسپلور کریں گے سیکھیں گے اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کھوئے ہوئے یعنی لاسٹنیس آف مین اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدم کے گناہ کے باعث سب مردہ تھے چونکہ آدم اور ہوا نے جب خدا کے خلاف بغاوت کی گناہ کیا تو انسان اور خدا کے درمیان ایک لمبی جدائی تھی اور خداوند کے جلال سے انسان جو تھا وہ محروم تھا لیکن اگر ہم رومیو پانچ باب اور اس کی بارہویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہوئے انسان گمراہ ہے انسان کی آنکھوں میں پٹی جو ہے وہ بندی ہوئی ہے ابلیس نے اسے روحانی طور پر اندھا کیا ہوا ہے اس لیے ایونجلزم کی ضرورت از حد ضروری ہے اور ایسے بہت سے ابلیس کے برے منصوبے جو انسان کے مخالف بن چکے ہیں اور یہ اخیر زمانہ ہے فصل پک چکی ہے harvest is ready now the labours are needed ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے اس لیے آئی انکریج یو اگر آپ خدمت کا بوجھ رکھتے ہیں تو آئیں لاسٹنس آف مین کھوئے ہوؤں کے درمیان انجیل کی بشارت دیں حال لویا اور دوسری جو بات ہم آج سیکھیں گے وہ ہے کھوئے کی منزل destiny of the lost ones یعنی جو کھو چکے ہیں جو راستہ بھول چکے ہیں جو راستے میں گمراہ ہو چکے ہیں ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے ایسے ہی ہم جو مسیح کے اچھے شاگرد ہیں ہم نے بھی جو کھوئے ہوئے ہیں انہیں راستہ دکھانا ہے اور وہ راستہ یسو مسیح ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں حال ابرانیوں کے خط میں لکھا ہے ابرانیوں کا خط باب نمبر نو اور آیت نمبر ستائیس میں لکھا ہے اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے یہ ایک طرح کی وارننگ ہے جو لاسٹ ہو چکے ہیں چونکہ سب کی عدالت ہوگی اور جو جن تک یہ خوشخبری نہ پہنچی ہوگی وہ ان کی عدالت لازم ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسو میں ہمیشہ کی زندگی ہے حال ارشاد اعظم یعنی گریٹ کمیشن اور کلام مقدس میں لکھا ہے ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو اور اگر ہم متی رسول کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو ہالیلویہ یہ ہر ایک ایماندار پر یہ فریضہ ہے کہ ہم ارشاد اعظم پر عمل پیرا ہو کر انجیل کی منادی جتنے بھی کھوئے ہوئے ہیں ان تک پہنچائیں انہیں انہیں احکامات خداوندی کے بارے میں سکھائیں اور انہیں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں یہ میرے اوپر بھی فریضہ ہے اور یہ آپ جو سن رہے ہیں آپ پر بھی یہ لازم فریضہ ہے اس لیے بشارت کی ضرورت جو ہے یہ ازحد ضروری ہے آج ہم دیکھ سکتے ہیں آج بہت سے ایسے خدام ہیں جو مختلف ملکوں سے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جا کر کلام حق کی سچائیاں بیان کرتے ہیں اگر ہم ساؤتھ کوریا کی مثال لگائیں اگر ہم امریکن دیکھیں کینیڈین دیکھیں برٹش لوگ ہیں جو انجیل کی منادی کے لیے بہت سے ملکوں میں جا کر کلام کی خدمت پیش کر اور وہ ارشاد اعظم پر عمل پیرا ہو کر خدا کے کلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس لیے ارشاد اعظم یعنی جسے ہم انگلش میں گریٹ کمیشن کہتے ہیں یہ ہم پر ایک بہت بڑا فرض ہے یہ ایک طرح سے بشارت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کریں غیر قوموں میں اور لوگوں میں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں جن کی آپ زبان کے بارے میں نہیں جانتے جن کی آپ ثقافت کے بارے میں نہیں جانتے آپ ان تک بھی میرے عزیز انجیل کی خدمت کے لیے جائیں اور ایمانداروں ایمان والوں خدا کے لوگوں میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں جتنے مجھے اس وقت سن رہے ہیں آپ میں سے خدا بہتوں کو انجیل کی منادی کے لیے دنیا کی انتہا تک لے کر جانے والا ہے hallelujah be ready get ready اور خداوند آپ کو کثرت سے پراسپرس کرے گا خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے آمین آمین حالیلویہ آج بہت سے ایسے خدام ہیں جو مختلف ملکوں سے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جا کر کلام حق کی سچائیاں بیان کرتے ہیں اگر ہم ساؤتھ کوریا کی مثال لگائیں اگر ہم امریکن دیکھیں کینیڈین دیکھیں برٹش لوگ ہیں جو انجیل کی منادی کے لیے بہت سے ملکوں میں جا کر کلام کی خدمت پیش کر اور وہ ارشاد اعظم پر عمل پیرا ہو کر خدا کے کلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس لیے ارشاد اعظم یعنی جسے ہم انگلش میں گریٹ کمیشن کہتے ہیں یہ ہم پر ایک بہت بڑا فرض ہے یہ ایک طرح سے بشارت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کریں اور چوتھی جو بات میں آپ کو یہاں پر سکھانا چاہتا ہوں وہ ہے خداوند کی آمد جو ہے وہ نزدیک ہے now we have to get ready he is coming soon اور اگر ہم کلام مقدس مکاشفہ بائیس باب اور بارہویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے مطابق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے آمین عزیز بھائیوں عزیز بہنوں time is very short it's a limited time I encourage you میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں آپ بشارت کے لیے آگے بڑھیں کیوں کیونکہ خداوند کی آمد جو ہے وہ نزدیک ہے ہم جو کچھ بھی ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے ہم بہت سی نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے کال ہے وبا ہے بیماریاں ہیں لاچاریاں ہیں جنگ کے خطرات ہیں معاشی بدحالی ہے اور بے دینی بڑھ چکی ہے سو ان ساری نشانیوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا خداوند جلد آ رہے ہیں ہالے اس لیے میں آپ کو انکریج کرتا ہوں میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں بشارت ہر ایماندار کے لیے ازہد ضروری ہے ہر ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور خوشخبری کی منادی کرے حالِ لیا اور پانچویں بات جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کی آمد میں ابھی کچھ ٹائم ہے یہ آپ کے آپ کے لیے اپرچونٹی ہے یعنی ڈیلینگ ان ہز کمنگ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کو اب وقت عطا کر رہا ہے کہ تاکہ آپ بغیر اپنا وقت ضائع کیے خدا کے کلام کی منادی کے لیے اپنے آپ کو صرف کریں حالیلویہ اور متی رسول کی انجیل اور اس کے باب نمبر چوبیس اور آیت نمبر چودہ میں لکھا ہے اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا آج بھی ایسی بہت سی زمینیں ہیں جو ابھی تک زرخیز نہیں ہے بنجر ہے وہاں پر ہمیں کلام کا بیج بونے کی ضرورت ہے آئیں آگے بڑھیں تاکہ ہم مسیح کے آنے سے پہلے میرے عزیزو انجیل کی منادی کریں کھوئے کو ڈھونڈ لائیں اور اس ارشاد اعظم پر عمل پیرا ہو کر خدا کے کلام کی خدمت میں مصروف ہوں اور چھٹی جو بات ہے یہ ہم پر قرض ہے ہم قرض دار ہیں وی آر ڈیپٹرز اگر ہم منادی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہم نے انجیل کی منادی تمام دنیا میں جا کر پھیلانی ہے جانا ہے آگے بڑھنا ہے سٹیپ لینے ہیں اور میرے عزیز و کلام مقدس رومیوں کا خط پہلے باب کی چودھویں آیت میں لکھا ہے میں یونانیوں اور غیر قوموں دناؤں کا قرضدار ہوں حال یہ ہم پر قرض ہے ہم آگے بڑھیں اور قوموں میں جا کر یسو مسیح کی اس خوشخبری کو پھیلائیں کہ یسو مسیح جلد آنے والے ہیں اس لیے ایمانداروں جتنے بیٹے اور بیٹیاں جتنے ایماندار جتنے خدام اس وقت مجھے سن رہے ہیں I challenge you please move ahead آگے بڑھیں اور انجیل کی منادی کے لیے اور خوشخبری کے پیغام کو آگے بڑھ کر آپ پھیلائیں تاکہ مسیح کا آنا جلد ممکن ہو اور ساتویں بات یہ توڑوں کے استعمال کی جواب دہی بھی ہے یعنی اکاؤنٹبلٹی آف یور گفٹس مکاشفہ بائیس میں باپ کی بارہویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کے کام کے موافق ہر ایک کے پاس جو جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق میں اس کو اجر دوں گا جو تھوڑا بوئے گا وہ تھوڑا کاٹے گا جیسے تین نوکروں کی مثال کسی کو دس ملے تو بیس کیا کسی کو پانچ ملے تو اس نے دس کیا لیکن ایک کو ایک ملا اس نے ایک ہی لوٹا دیا ہمیں میرے عزیزوں اپنے توڑوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی ابیلٹیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں خدمت میں افزونی ہمیں خدمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس لیے آئی انکریج یو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اپنے توڑوں کے استعمال میں آگے بڑھیں حال اور آٹھویں بات جو ہے آٹھویں جو اہم بات میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں مزدور تھوڑے ہیں لیبرز آر فیور تھوڑے ہیں کم ہیں یہ فصل پک چکی ہے ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے اس کا مطلب ہمارے پاس اپرچونٹی ہے تاکہ ہم خداوند کی منادی کریں اس کی بشارت کو پھیلائیں اور میرے عزیزو کلام مقدس لوکا کی انجیل باب نمبر دس اور آیت نمبر اکیس میں لکھا ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے اگر آپ سادہ ایماندار ہیں آپ کسی بھی خدمت پر معمور نہیں ہیں تو میں آپ کو آج انکریج کرنا چاہتا ہوں اپنے چرچ میں اپنے خادم کے ساتھ کسی نہ کسی خدمت میں انوالو ہوں ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو عشر کی خدمت دینا چاہتا ہو ہو سکتا ہے خدا آپ کو ڈیکن اور ایلڈر کی خدمت دینا چاہتا ہو آئیں آگے بڑھیں اور اس کھیت میں ایک وفادار نوکر کی طرح اس کھیت میں کام کریں چونکہ فصل پک چکی ہے یہ ہارویسٹنگ کا سیزن ہے اس دنیا میں خدمت کرنے کے لیے بہت سے مزدور جو ہیں درکار ہیں ہالے اور پاکرو کی ہدایت سے آپ ایونجلزم میں آگے بڑھیں اگر خدا کا پاکرو آپ کو کہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں تو آپ خدا کے پاکرو کی ہدایت اور اس کی قدرت اور قوت سے آگے بڑھ کر انجیل کی منادی کریں کہ ہم ایماندار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بشارت میں آگے بڑھیں تو اس کے لیے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ بشارت کا دائرہ کار ہے پہلے نمبر پر اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم امال پہلے باپ کی آٹھویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے قوت پاؤ گے روح القدس آپ کو قوت عطا کرے گا غیر قوموں میں اور لوگوں میں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں جن کی آپ زبان کے بارے میں نہیں جانتے جن کی آپ ثقافت کے بارے میں نہیں جانتے آپ ان تک بھی میرے عزیزو انجیل کی خدمت کے لیے جائیں اور ایمانداروں ایمان والوں خدا کے لوگوں میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں جتنے مجھے اس وقت سن رہے ہیں آپ میں سے خدا بہتوں کو انجیل کی منادی کے لیے دنیا کی انتہا تک لے کر جانے والا ہے hallelujah be ready get ready اور خداوند آپ کو کثرت سے پراسپرس کرے گا خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے آمین آمین حالِ پریز دا لارڈ ہالِ بہت شکر گزار ہیں بشپ uh, صاحب آپ نے کلام کی خدمت کی اور ہم نے بشارت کے بارے میں جانا اور میرے عزیزو آج بہت تفصیل کے ساتھ خدا کے خادم نے بشارت کے بارے میں بتایا ہے کہ خدا نے ہر ایک کی زندگی میں ایک کال رکھی ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے تم بپتسمہ دو اور میرے عزیزو ہم خادمین بننا چاہتے ہیں ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں مگر ہم سیکھنا نہیں چاہتے جب جب تک آپ سیکھیں گے نہیں جب تک آپ خدا کے پاک روح کو اپنی زندگیوں میں نہیں لیں گے تو میرے عزیزو آپ بشارت نہیں کر سکتے ہر ایک فرد کو خدا نے اس جہان میں ایک مقصد کے تحت اس جہان میں رکھا ہے تاکہ وہ مسیح کی بشارت کرے اس کی حمد کے گیت گائے اور خاص طور پر اس کی گواہی کو دوسروں تک بانٹے تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خدا مند یسو مسیح کے پاس ہے تو آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ جہاں پر بھی کام کرتے ہیں اگر آپ خدمت کا کام نہیں بھی کرتے تو میرے عزیزو آپ کے نام کے ساتھ مسیحی لکھا ہوا ہے آپ اپنے چال چلن سے آپ اپنے رویے سے آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں مسیح ہوں اور جب آپ کی جو آپ کی زندگی میں خصوصیات ہیں میرے عزیزو جب وہ دیکھیں گے جب آپ کی گواہی کو سنیں گے وہ برکت پائیں گے اور آپ خدا کے کلام کی باتوں کو ان تک لے کر جائیں گے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہوں گی اور خدا نے ہمیں اسی لیے اس جہان میں رکھا ہے اور خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کلام پر عمل کریں اور خداوند کی خدمت میں بڑھتے جائیں God bless you bishop bishop صاحب بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور خوبصورت گواہی اور دی اور خوبصورت کلام سے لوگوں نے برکت پائی تو پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے تو آپ آئیزک ٹی وی کی خدمت کے بارے میں یا پاسٹر انور فضل کے صاحب کے بارے میں کیا آخر میں کہنا چاہیں گے پریز لارڈ میں شکر گزار ہوں سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کا آئیزک ٹیلی ویژن کا اور میں بھی عرصہ دراز سے خدا کے بندہ پاسٹر انور فضل کے ساتھ ٹوبا ٹیک سنگھ اور اس کے سبربن ایریاز میں as coordinator Isaac T V کی خدمات دیتا رہا ہوں اور میں خاص طور پر نہایت شکر گزار ہوں آپ کا بھی کہ آپ ساؤتھ پنجاب میں اور آپ نے بہت عمدہ طریقے سے آئیزک ٹی وی کی خدمات کو سر انجام دیا ہے اور آج آپ نے ہمیں بھی اپنے اسٹوڈیو میں آپ نے موقع دیا تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کلام حق کے بارے میں اور آئیزک ٹیم کی خدمات کے بارے میں بات چیت کر سکیں سو خدا مد آپ سب کو برکت دے اور میری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہیں اور خاص طور پر میں غمزدہ خاندان کے لیے بھی دعا گو ہوں پاسٹر منور فضل صاحب کو اور ان کی ساری خدمات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی مسز سسٹر پنکی کے لیے تمام فضل خاندان کے لیے میں تسلی کے لیے تشفی کے لیے اور اطمینان کے لیے دعا کرتا ہوں خدا مد آپ سب کو برکت دے آمین اوکے جی گاڈ بلیس یو خدا مند آپ کو بھی برکت دے اور اسی طرح خدا مند آپ کو بڑھائے ملٹیپلائی کرے اور پوری دنیا میں کثرت سے استعمال کرے یو گاڈسٹ پریز دا لوٹ حاللویہ جی ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے اپنی بلیسنگ کو رسیو کیا ہوگا اور آپ کوشش کریں اپنی زندگی میں کہ اپنی زندگی خداوند کو دیں تاکہ آپ ابلیس سے آزاد ہوں تو دیکھتے رہیے آئزک ٹی وی پھر ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز کو keep watching Isaac T V God bless Isaac T V God bless pastor Anwar Fazal God bless پاکستان